اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة

يا حي خير السماء وأرونا بعد الظما استل عطاشة كرما فضلا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واهدنا وارحمنا واهدنا وارحمنا ندعو اللهم اغفر لنا اللهم اغفر